Nilipiga magoti nikamwambia kweli? Kaambia kweli mdogo wangu. Kaambia nashukuru sana tukitoka katika ile janga. Kaambia usijali. kafuatia fuatilia, akapata kama laki nne na nusu hivi. Mm. Kaisi sefu yake. Kaenda kumwambia blaza, akaambia nimepata laki mbili na nusu. Akaambia sawa, jambo zuri sana. Lakini blaza yangu akaambia laki mbili tuwe tukapange chumba, hata japo mimi sina kazi, lakini mimi kupangie chumba, tutakuwa tumeondoka katika katika matatizo yaliyokuwepo nayo haya eh, na hata kujitegemea, naweza tuka tukaanza kujitegemea mimi na yeye Kaambia brother, nashukuru. Sawa, tukachukua pale keki fedha ile laki mbili na nusu tukamwachia, akamwachia brother ile laki mbili tukatafuta chumba cha elfu ishirini cha giza miezi sita miezi sita kwa elfu ishirini na laki moja na ishirini kutafuta chumba na dalali elfu ishirini ni elfu arobaini kutafuta dalali akatutafutia chumba kwa sababu tutafutia chumba cha giza kutafuta chumba cha giza akapata cha elfu ishirini lakini akapata chenye umeme ukasema afadhali pia haina shida sio yote elfu ishirini iko hivyo tukaenda kuanza maisha sasa tukatoka sasa kule ofisi tukabidi niifunge tuifunge kule tukaanza kuishi, nikaanza kuishi sasa na bla zangu kwenye chumba kipya, Ndio hapo hatuna mkeka, tuna nini, hatuna nini, tukaanza kulala hapo chini mimi na bla zangu. Akanambia blaza, mbona kaambia blaza, kushukuru na kushukuru pia eh, la kwanza kwa changamoto nilikuwa nimekumbana nazo pale na mpaka sasa hivi nimefika hapa, nashukuru sana, ila inaweza ikawa hapa ndo tunajenga maisha yetu. Kipindi hiko mimi nafanya kazi, mshahara ilikuwa elfu themanini mm. elfu themanini ilikuwa hela ndogo sana, sema ndio hivyo ugumu wa maisha <clears throat> tumeishi pale, tumekaa pale. Sasa bla zangu alikuwepo na ka, na kagodoro alikuwepo kakaika chini, yani godoro godoro la chini, yani kaika chini, yani ya kitanda yani ili kufidia yani sijeti kaikaribika godoro lake kubwa, akabidi atupeleke kijipande cha godoro, amechukueni mkalalie kidogo dogo tu hivi mm. Achukua kigodoro tukaanza kwenda kulalia. Tukakama kama mwezi hivi nikamwambia blaza. Kama tu tukamshauri blaza. Eh, tuanze maisha yetu kama atapendezwa. Akanambia, sasa mimi sina kazi, tunaanzaje kuanza maisha? Nikamwambia hii hela tumeipata sisi, mimi hii mshahara nimeipata, eh, tuna uwezo wa kuanza maisha yetu sisi. Kaambia kweli, ambia kweli. Tukaenda usiku ule, tukaenda kumweleza brother, akanambia mnaweza wewe. Brother mkubwa. Mkubwa wewe, mkubwa wewe. Akaambia mnaweza maisha. Mbona mapema sana? Kaambia ngoja tutapambana, tukishindwa tutarudi. Akasema ah, sawa. Eh, siwezi kuwakatalia, sawa. Cha msingi nataka nini hapa? Akatupa sufuria moja, sahani sifuria mbili, moja ya ugali, moja ya, ya mboga nini na, da, na bakuli sahani na jiko la, la, la, majiko ya mchina. Kaambia nini, mkaanze maisha kwa moyo mmoja. Kaambia brother, sasikiliza, tunaanza maisha mimi na wewe, ule una kazi una nini, cha msingi hapa natakiwa tuvumiliane eh? Kwa hiyo usije ukafanya tukafanya mambo tena ya kizembezembe ki, ya ki, ya ki, ya hapa tukashindwa maisha tukarudi kijijini. Kwa chochote ninachopata mimi hapa tusingatie kwa sababu tatakuwa hapa kodi hapa, tatakiwa ile umeme, kwa vyote mimi nitafaita ina shida, lakini huku unatafuta kazi. Akaniambia sawa, mdogo wangu tumeishi pale tuka, tukirudi jioni, nikirudi jioni nimepata chochote kitu tunaweka pale, tunaenda tafuta mboga tunapika ugali. Imeenda akapata kazi, pata kazi Temeke, pata kazi ile kazi akawa itaki akamwambia mimi kazi mimi sitaki mdogo wangu. Ilikuwepo kazi ya ya ya, ya, kutenge, ya kutengeneza sio Temeke, Mwenge ya, ya vyombo vyombo vya mpira, kutengeneza vyombo vya, vya mpira sani sani hizi kutengeneza vyombo vya, vya, vya mipira yani, yani kwenye kiwanda cha godoro mm. Apata kazi hiyo, kaambia kazi bro, nani mdogo wangu mimi sihitaki kwa sababu ina mshahara mdogo, alafu changamoto nyingi. Nikamwambia basi sawa, lakini unatakiwa ukipata kazi eh, ukiacha kazi pata kazi. Kwa hiyo siko maana hiyo hiyo. Kaambia hapana, kaambia sawa, kaambia sasa mimi nataka nianze kucheza mchezo kule, ili tuanze kununua vitu kidogo kidogo. Akaambia fresh kwa nikaa nacheza mchezo kwa elfu hamsini hamsini kwa watu watu kwa tukuwepo wafanyakazi kama watatu. Kwa nimecheza mchezo nikaa tumenua godoro, nimenua godoro, kanunua kitanda, kanunua meza, kanunua ka TV nini, tukatunaishi maisha mazuri sasa bana. Sasa blaza wangu sasa alipoona kwamba ah, mdogo wangu ana akili ya maisha kwa nini kule nilipokuwa nafanya kazi mimi, yeye sasa bla zangu anashauri, kwa nini nilipokuwa nafanya kazi mimi nimchukue mimi mdogo wangu ili akafanye pale kazi ili chote kitu utachopata ili tusaidie wapi familia kule nyumbani. Na kuona una akili. Akanipa ushauri, nimekaambia sasa, sikiliza blaza, unaniambia mimi niache ni, ni, ni, kazi yangu niende tukafanye kazi wote huko, lakini ukumbuke mdogo wako hapa au mimi plaza yangu ana kazi, kwa nini usimuunganishie huko ili afanye kazi, ili chochote kinachopatikana, ili tukusanyike, tukituma nyumbani, tukituma wote. Mm. Akaniambia ah, mimi muona kaka yako ah, sijamuelewa lakini kama umeshauri hivyo sawa, kaambia afanya hivyo kwa sababu mimi na kibarua na huyu ana mtafutie huko. Akamuunganisha akanafanya naye kazi huko. Basi kwa ilikuwa nikitoka kazini nikirudi na mkuto yule binti kakaa pale mcheshi tu mtaratibu kweli yani, yani mpaka mimi nilipenda. Ah, lakini kila niki nikikaa hivi nikimwangalia nalizishwa naye yani, yani kia nikikaa nikimwangalia nalizishwa naye yani, nikatamani kuongea naye kwa sababu ulikuwepo ni wageni pale, nikashindwa nikaonekana naogopa hata kuongea naye, lakini baadaye nikajitoa kwa sababu nilikuwepo na, na, na, na mapenzi ya dhati Nikamfata, nikamweleza shida yangu jinsi ilivyo, na kanielewa, sema sasa ilikuwepo ilikuwepo na na na na na, na, na, na matatizo pia. Kwanza dada yake pia alikuwepo anipende kwa alivyosikia kwamba mimi kuna mdogo wake, dada yake alipinga sana kwa uhusiano wetu mimi na yeye. Sababu ya kutokukupenda? Sababu ya kutokunipenda, la kwanza mimi nilikuwa na mtu wangu alikuwa anakuja pale mm. kabla ya yeye eh. ya mdogo wake alikuwepo anakuja pale, dada yake alikuwepo anaona, sometimes akikaa mlangoni hapa anapita tu hapo anaondoka, namsindikiza nini nini nini. Sasa ah, kitendo kile, kumbe dada mtu yupo kinamuma mimi nilikuwepo sijui, lakini nilipokuja kukaa nikamwangalia mdogo mtu ah, kuna huo mbona msichana ni mzuri kushinda hata unakupo naye eh? Mtufanye nini ili huyu mimi nimwache ili iwe naye huyo, afu tayari hata na hata yule binti mwenyewe pia ikopo anamuona yule msichana na anamjua mm. Lakini mimi moyo wangu kanisukuma kwake, nikasema hapana, koja ni mkanseli huyo, niachane naye mimi nimfuatilie huyo mm. sasa mm. nilipoanza kumfuatilia lakini ilikuwa ngumu kumpata Alikuwa mm. sababu alikuwa ananiambia naye, wewe si una mtu wako anakuja hapa kila siku, kila siku mimi utani uta uta uta uta utakuwapo na mimi vipi? Kaambia mimi na uwezo mimi na kumwacha yule nikakutaga nikakuchukua wewe. Na yule mimi hapa asije. Akaambia iwezekani. Kaambia nikubalie afu angalie. Akaniambia basi poa amekukubalia. Akaambia sasa kuanzia leo yule binti ukimwona hapa niulize au tuachane mimi na wewe. Kaambia kweli, naambia kweli. Tukaanza mahusiano hapo mahusiano sasa dada yake akaja kufahamu, tulikuwa tumeanza kimya kimya, mm. dada mtu akaja kufahamu kwamba mimi mm. na mahusiano na mdogo wake mm. ah, ilikuwepo shida sana kuwepo shida. Akaja siku moja aliingia ndani kule, mdogo wake alimpiga sana eh, kwa nini unaanza mahusiano na kijana huyu? Ah, yangu mimi ni mwanamke mmoja kuja pale anaambia mimi malaya eh, kaambia ah, sawa mdogo mtu kutoka nje, mimi nasikia ni vurugu zinayotokea ndani. Mdogo mtu nikimuuliza, anaambia mna chochote kilichotokea anaficha yani. Kaambia hapana, usifiche, mimi najua chochote kilichotokea ndani, lakini sasa unanificha sawa. Lakini siku moja akaja kunichana makavu dada mtu, kaambia achana na mdogo wangu. Kaambia kwa shida gani? na niliu shemeji. Akaambia mimi ah, sio shemeji yako, mimi sio shemeji. sawa dada, shida gani? Akaambia sitaki huyu mtu wako kila siku anakuja, naambia mimi nimeshamhakikishia huyu hapa sawa. Mimi nilikuwepo na mtu, lakini nishamwambia kwamba mimi nikishakuwa na wewe tena hapa huyu hawezi kuja. amna amna atakuja kugombana hapa. Wewe sasa imekuja sasa. Sasa blaza yangu mimi kwa sababu sinaishi naye pale. Mm. Sasa alivyokuwa anaona ile ile ile ile zile taarifa na ile na ile mikasa ile ilikuwa inatokea pale na akabini ni amchukie mimi yule mwangu. Mtu wangu naye kana mchukia anambia sio mwanamke nawe. tena naye. Sasa mimi dada mtu anitaki, kakaangu mimi amtake demu wangu lakini ah, nikikaa mimi na, na, na, na, demu wangu naambia wewe achana naye baba yangu, mimi ndo nimekuchagua wewe. Na yeye binti ananiambia achana na dada yangu, mimi nimekuchagua wewe. Ah, tukawa tunaishi sasa maisha yuko mazuri, kwa sababu hatumsikizi mtu wote eh, tunaishi kwa furaha, japo hata dada mtu akitukuta hapo kanuna kavimba, ansalimii, anapita zake, anaingia zake ndani, anaenda kumtukana mdogo wake huko, akija ananiambia achana naye. Basi kwa tunaishi hivyo sasa katokea swala moja. Sasa tulivyokuwa tumekaa pale, akatokea ndugu yangu tena wa kijijini huko, akaomba aje mjini rafiki yangu tu akaomba aje mjini, sababu amesikia, kwa sababu mimi na chumba nini nini, kwa sababu tulikuwa tumeishi sana huko kijijini, tulikuwa tunajua tunajuana. Kaambia njoo, haina shida, tutaishi. Kaja Ayu, eh, wale wajomba wa zangu wa, washemeji yangu watoto wa shemeji yangu wakarudi tena mjini, wakati tumeishi nao huko ndani mule, kuna mko wangu mtoto wa shemeji yangu kabisa akawa anaishi tukawa tumeishi geto kama sita hivi geto hilo moja lakini kodi mimi napambana mimi eh ambia msijali heshima tu hapo sasa mke wangu akawa naye ah ambia sasa una, unatoa kodi wewe eh afu watu sometime wengine tunajua geto la masela ilivyo yani eh, yani awa awa, awa, awa, yani kama unavyolisamini wewe mwenye mwenye chumba kwa hiyo imeenda hivyo sasa ikatokea ikatokea taarifa moja, tuko pale pale nyumbani pale, blaza yangu blaza yangu huyo mdogo huyo ambaye tunaishi wote hapa mm. Akaambia mdogo wangu eh la kwanza, mimi nataka nianze maisha yangu la kwanza kwanza, nataka nianze maisha yangu mimi, nataka nikapange chumba mimi, nataka nioe mm. Kaambia nataka uoe? Kaambia yeye, eh. mbona mapema hivi bro? Naambia mimi nataka nioe kwa maisha nitakuachia wewe mwenye na maisha yako. Kaambia kaambia ah, sawa poa. Kamshikishe kakaako, usinishirikishe mimi, kamshikishe kwanza kakaako. Akaambia wewe na shida mimi naenda kumpa tu taarifa kwamba bana mimi nataka nioe basi. Kaambia sawa. sasa tumekaa pale kukatokea tatizo la bomoa bomoa hili. Mm. Eh, kipindi cha cha cha cha cha cha kikwe cha naniliu cha makufuli boma boma barabarani mm. boma bomoa Chumba chetu ndio ndio liko sehemu ya boma bomoa Tumeshalipa miezi mitatu hapa, imebakia tumeza miezi sita, imebakia miezi mitatu kwa takiwa tuame pale mm. mwenye nyumba akaenda kumpa blaza yangu hela hiyo hapo iliyobaki iliyobakia. Mm. Sasa kia nikimwambia blaza yangu vipi hela, akaniambia achana nayo bwana, janipa janipa wewe tufanye mipango ya kuama lakini tayari kashaenda kulipia chumba Mbagala huko. Ah, kimya kimya kashanua kitanda nini godoro kashaenda kapeleka huko. hasa mimi sasa unanika nafasi gani? Sasa blaza yangu anamshauri, "Wewe unamwachaje mdogo wako?" Eh? Namwachaje mdogo wako hapo nitakupanga Mbagala? Eh? Anaambia, ah, "Blaza mimi nataka nioe, mimi nataka nioe." Akaambia, "Sasa taka wewe hujamfikiria ndugu yako?" Eh? Akaambia, ah, tutaenda wote Mbagala, tutaenda wote Mbagala." Akaambia uende Mbagala, kutoka hapo ende Mbagala. Akaambia ndio hivyo, akawa ameshindwa kuelewana. Bomoa bomoa imefika kama siku mbili tatu, mfukoni sina hata shilingi 100. Eh. Mtu wangu sasa yule chumba chake chumba chao akifikiwi, lakini chumba changu mimi ndio kinafikiwa, kinabomolewa ndio kinatangaziwa siku tatu hapa geda geda, sijui nini, pilapila linakuja linabomoa, limekuta vitu, limekuta nini, linabomoa tu. Yule demu wangu akaniambia, ngoja nikwambie, ngoja niende kwa mzee baba yake yupo hapa hapa. Akamfuata baba yake akamwazima elfu sitini akampa elfu sitini akaja akanifuata akaambia elfu sitini wapo, chukua jaribu jaribu kuomba kuongeza ongeza huko au kukopa kopa, timia ukapange chumba. Kaambia sawa, nashukuru sana kwa msaada wako. Nikaenda kwa bla zangu nikamwazima shilingi elfu themanini akanipa themanini na ile elfu sitini kama laki moja na, mm. arobaini mm. laki moja na arobaini nikatafuta chumba cha elfu thelathini chumba cha elfu thelathini miezi nimelipa miezi mitano mitano sawasawa na laki na nusu laki na nusu mm, laki, laki moja na arobaini lakini niliongea naye mwenye nyumba mm. nikamwambia naomba nivumilie kwa sababu alikuwa ataka miezi sita alikuwa mm. ataki miezi mitatu minne, alikuwa ataka miezi sita, lakini nikamwambia nakulipa miezi mitano, lakini nyingine nitakulipa mwisho wa mwezi mm. Akanikubalia tukalipa pale tumelipa na amia pale, chumba chenyewe ilikuwa ni kidogo kwelikweli yani. Usiku ule ule mke wangu ule demu wangu akanisaidia kutoa vitu tukamamisha huko kwa niko sehemu nyingine. Ndugu zangu wale kupo nimekaa nao wote wakanikimbia, kanibagiza mimi peke yangu. Mm. Na eh, ajui mimi nitafanya nini. Kwa hiyo sasa mtu wangu akanisaidia vile vitu tukapeleka kwa iko chumba, akaniambia sasa tunafanya nini? Kaambia mimi sijajua. Kaambia nataka niishi na wewe eh, kama nataka mimi niishi na yeye, kaambia ah, kuishi na mimi yeye mbona mapema hivi eh? Kwanza la kwanza mimi kaka yako dada yako mimi anipendi, kwa hiyo tutaishi vipi? Alafu huko kwa ime, kwa imaya ya ndugu zako wewe bado. Akaambia mimi nimeamua mimi, kaambia ah, basi sawa kama hivyo, lakini una mdogo wako naye pia. Akaambia achana nayo, kaambia fresh, sababu mimi niko peke yangu hapa, njoo tukawa tunaishi pale siku mbili tatu, tunakaa tunaenda kazini, anaenda zake, alikuwa mama ntilie naye, tukitoka usiku, asubuhi tunaenda wote, namwacha mimi sehemu yake ya kazi, mimi naenda zangu kazini. Babake alikuwa hajafahamu kama mimi naishi nayo binti mm. eh, akaja kupata taarifa mm. eh, bwana, sasa hivi mtoto wako bwana, kuna mtu anaishi naye. Alikuja kufuka sana, alifuka sana, kaambia mimi nimekuleta hapa sio kuishi na mwanaume Sitaki hizo habari. Kama unataka chumba cha kupanga, mimi nitanipa ile mkapange chumba. Mm. Kweli akapatiwa akapatiwa pesa na baba yao, akaenda kupanga chumba. Yeye na dadake. yeye na mdogo wake. Yeye ndo Acha na yule dadake mkubwa. Mm. Acha na mdogo wake dadake mkubwa, ana mdogo wake pale walikuwepo wote pamoja pale. Mm. Eh, kwa hiyo sasa akamchukua mdogo wake wakaenda kupanga chumba, akamwacha dada yao mkubwa yuko pale kuelekea mm. chumba chao. Wakaenda kupanga chumba chao. Mimi nilikuwa na magodoro mawili na vitanda hivyo viwili kaambia mke wangu e, mtu wangu chukua basi kitanda na godoro kaanzeni kwanzeni maisha hiki mm. mm. akaambia nashukuru nashukuru nashukuru nashukuru sasa huku nilipokuwa nime, nimepanga kwanza umeme elfu ishirini maji elfu kumi ikawa inanikosti kwelikweli kila mwisho wa mwezi yani elfu sitini elfu chumba elfu ishirini elfu sitini elfu sitini kwa mwezi. Nikamwambia maisha haya siwawezi, mshahara wangu wenyewe ni mdogo sana, hapana. Mm. Nikarudi kwa binti kwa, kwa mtu wangu nikaambia hapana, mimi maisha ya kule mimi nimenishinda, mimi siwezi. Akaambia kwa nini? Akaambia abei ah, kubwa kule. Eh, akaambia unafanya nini sasa? Akaambia ah, cha msingi tuvumilie vumilia hapa, huu mdogo wangu anataka kwenda kwa nyumbani, kwa ngoja aende afu tutahamia hapa kule utaachana napo. Kaambia sawa. Blazangu kule akai. Mm. Eh, yani muda wote ni mwananyamala tu. Na anakuja kulala kwangu. Chumba mm, kashali pia mm, mm, eh yule ambagala. Eh, chumba pia muda wote ana ana, ana yupo tu nyumbani manyamana tu pale. Anakuja lala nyumbani, anatoka enda kazini, anarudi tu pale, anaenda kwangu tunalala wote. Nikamwambia sasa, kwa nini umepanga chumba? Kwa nini usingepanga chumba wote mimi na yeye? Bado hapo hajaoa, bado hajaoa. Mm. Kaambia kwa nini sasa umeharibu hela, kwa nini usingepanga chumba hapa hapa? Kaambia nataka nioe. Kaambia sasa kwa nini uende lala? Ah, nitaenda, nitaenda. nini siende? Ah, basi kaambia fresh. Tumeishi, tumeishi akaja mdogo wangu. Mdogo wangu sasa mtoto wa wa sita, mdogo wangu wa sita. Mm. Eh, akaja hapa da kwa sababu mimi ndo kakake na chumba sasa kikubwa kikupu ni chumba mm. chapata chumba kuja kaambia kaa hapa kaa hapa sasa mimi mdogo wake mtu wangu mimi eh, akiondoka mdogo wake akienda kwa mtu wake ananiambia niende nikalale pale nenda kulala pale kwa hiyo imeenda pale mdogo mtu akashindwa maisha akaenda zake kijijini kwa chumba kika kiko open kwa mimi nikaa namsaidia sasa kulipa huku mimi nikalipe nika, nikalipe kule namlipia na yeye eh, namlipia mimi na mimi napambana na mimi namlipia nikipata chote kitu yani nusu kama nikipata nusu na mimi naambia katika kazi yako niongeza nusu lipa chumba na mimi kuna pambana sasa ikaa nikanikosti nikasema ah maisha mimi siwezi ile ni kwa wapi hapa kule blaza yangu naye alikuwa analala na yule mdogo wangu kaambia blaza sikiliza mimi naondoka hapa naenda zangu kwa yule mpenzi wangu akaniambia ah unaendaje wala vipi hapo utafanyaje kuhusu kodi kaambia kodi nakuachia wewe eh, mdogo wako ndo kashakuja hapo, atakiwa uangalie sasa. Akaambia hapana, mimi na chumba kule. Akaambia mimi ndo naondoka, mimi nimeshindwa hapa, eh, wewe ni kina zangu kwa mpenzi wangu. Nikaenda ndo kaenda marasmi sasa, chumba nikawaachia wao, kodi kawashinda pale mpaka vitu mwenyewe ah, vika wakavitoa nje nini. Ah, basi nikaambia hapa kuna chumba eh, njoini tuongee na na mwenye nyumba ili muhamie chumba chenye cha giza. Kaambia sawa, tukaongea na mwenye nyumba tukapambana, tukaja pale, wakaja pale, tukawa tunaishi wote tena pamoja pale. Kwa chumba changu iko cha, cha, cha mwanamke wangu na cha wadogo zangu hiki, kanaishi pale chumba ambacho kaambiwa kapewa hela na baba yake ya mwanzo kupanga ili akukimbie ya wewe. <laughs> Mimi nimeenda mimi, oh, nimeenda mimi. Ah mwanamke wangu kaniita sasa, taambia uweze kufuku uweze uweze kupambana huko kodi wote mbili kodi mbili huku na huku kuna huko, njoo wetu tuishi wote hapa. Kaambia basi poa, sababu umeniambia mpenzi wangu mimi ninakuja, sababu babake kuja kuja kwa mara kwa mara alikuwa aje, sema dadake ndio mara kwa mara anakuja mm. akinikuta ndo anampa taarifa babake babake, mm. anampigia simu, kaambia kuna mwanaume yupo hapo, simtaki huyo. Basi anamwambia amna amna, huyu ni jirani yangu, yameisha Imeenda sasa, mpenzi wangu kipindi hiko ah, alikuwa bado binti, anajua kutamaniwa na, na, na, na watu ni kitu cha kawaida mm. Kwa sasa maisha kwangu alikaa yameyumba kidogo, akawa mpenzi wangu atulii eh, yani atulii kabisa, yani naweza akaenda kazini akwambia sijarudi eh, akakwambia kazini, akaenda kazini akakwambia nimepata si safari mimi, kuna sehemu mimi naenda Mambo yakawa ni mengi ni mengi kwa mpenzi wangu mpaka tukashindwa kuelewana, akaondoka kaenda zake kijijini. Mm. Kuna kijijini ndio hapo tatizo likatokea. Sasa mzee wangu akawa anaumwa. Mm. Kaanza kuumwa siku ya Ijumaa. Pindi iko bra zangu sasa anaenda kulala Mbagala, lakini muda mwingi yuko anakuja huku. Kuja ka, akanipa taarifa. Kwanza akanipigia simu akaniambia, dogo we, mzee anaumwa. Kaambia anaumwa, anambia yeye. Eh, ah, wewe umesikia nani? Eh, Naambia kanipigia simu anaumwa. Kaambia hapana. Ilikuwa siku ya Ijumaa, ilikuwa asubuhi na nahisi. Eh, hey, ilikuwa asubuhi. Mida sasa mimi nikampigia mimi mzee simu. Halo eh, vipi mzee? Anambia salama mwanangu. Kaambia vipi? Nasikia unaumwa. Kaambia amna ah, naumwa kidogo tu mguu tu kidogo na shida lakini ah, niko vizuri. Kaambia mbona blaza kanaambia unaumwa? Naambia ah, niko vizuri mwanangu, sio na shida. Ambia poa. Wazangu akaniambia mimi naenda zangu kijijini, mzee anaumwa hali yake mbaya. Kaambia mbona baba nimeongea naye? Akaniambia ndio hivyo nakwambia mzee anaumwa. Akasema sawa. Akapanda gari akaenda zake nyumbani. Kuna zake nyumbani akafika mida ya jioni jioni. Akamkuta mzee kweli yuko ndani mguu umefimba. Hata kutembea hawezi. Akamwambia akamwambia mzee unaumwa, eh? mguu umevimba hata kutembea uweze, unawaambia doto wako kwamba hali yako hali yako nzuri, ongea upewe msaada. Wewe unasema hali yako nzuri, akamwambia hamna, huu ni mguu tu, huu mguu. Kaambia cha msingi, nachukua bajaji na kupeleka hospitali. Akamwambia hapana, simpeleke hospitali. Akamwambia mimi nakupeleka hospitali. Akamwambia ah, wakabishana kweli yani. Lakini ah, mtoto akishaamua hawezi kukata Bajaji akaita ikaja mpaka pale, wakambeba akamwingiza kwenye bajaji kapeleka hospitali. Hospitali mimi napigiwa simu na blaza yangu, oya mzee, nimempeleka hospitali na kalazo. Ah, kaambia mbona gafa gafa hivi? Anaambia ndio hivyo yeye. Ah, kaambia sawa ika ika ika ikageuka siku ya pili, siku ya Jumamosi, kwambia ali mzee ni mbaya. Ah, kaambia mbona sikuelewi ndio nishakwambia hali ya mzee ni mbaya. Kipindi niko mimi mpenzi wangu kashaenda yuko kijijini. Mm. Mimi naishi peke yangu pale kwenye kile chumba chake. Mm. Kaambia hali ya mzee mbaya kivipi akati mimi jana nimeongea naye? Akanambia ndio hivyo mimi nakwambia. Akaongea na na blaza yangu, blaza yangu ile siku ya Jumamosi siku ile akaondoka zake kina zake kijijini. Mm. Mimi kipindi na yeye mkubwa. Sasa kipindi kwa imenikuta sina hata shilingi 100. Mm. Na sina hata shilingi 100. Nikasema sasa nitafanyaje mimi hapa ili niweze kwenda. Ha, ah, ngoja nisikilizie kwanza huko. Kufika kule amelala siku ya pili yake Jumapili, akamwambia sikiliza sasa, wewe rudi nyumbani, rudi da uende kazini, kwa sababu tu wanafanya kazi sehemu hiyo moja. Akaambia hatuwezi kuondoka watu wawili katika na nanili ofisi moja, tukaondoka watu wawili, itakuwa posia takiwa wewe rudi nyumbani uende kazini na nanili da ukaingie kazini ukaripoti siku ya Jumatatu. Akaambia sawa. Akarudi akarudi da siku ya Jumapili ile. Alikuja kuingia hapa mida sama saa 4 hivi na nusu au saa 5. Akanipigia mimi simu. Akaambia dogo, uko wapi? Akaambia ah, niko nyumbani. Akaambia njoo tukutane hapa juu pale juu ndio ile nyumba tukupo tumeishi zamani tulipopanga, lakini kuna kisemu kimekaa tu kile kilikaa tu huko upande hujabomolewa, tukaenda tukakaa pale babala. Akanambia mdogo wangu, mzee baba anaumwa, baba anaumwa, anambia eh, mpaka sasa hivi hali yake ni mbaya, eh, mpaka sasa hivi anaemea na mipira. Nikaambia hapana, pona kafa ghafla? Akaniambia ndio hicho mdogo wangu, kitu chochote na muda wote kikitokea kitu kwa sasa hivi usishangae kwa hali ilipofikia. Mzee kaambia ah, hapana, nikampigia mama simu, halo ye eh, mama kipi kinachoendelea? Ah, mwanangu, ah, ni yuko yuko unachosikia ndio hivyo hivyo. Nikamwambia sawa, kama mashindo kunipa akuniambia habari ile uko iliyokuwepo kamili. Nikamwambia sawa, tumekaa sasa hapa tunaongea sasa kuhusu mzee eh, inakuaje sasa, inakuaje? ikwepo. nakumbuka siku ilikuwepo ya mwaka mpya, yani tunautizama siku hiyo mwaka mwaka, yani saa sita imegonga tu ile saa sita tu, ndo simu inapigwa, anapigwa, tuko pale pale sisi nje pe tunapiga tu story, mimi na yeye ndio anapigiwa simu na kakaangu mkubwa. Halo eh, uko wapi? Ambia mimi niko nyumbani kwa Asmani. Akaambia basi mzee ka, ka, amefariki sasa hivi hapa naongea naye. Ah, yeye alitoka pembeni tu, alichukua simu, simu ilipokuwa inapigwa akasogea pembeni. Akaanaongea. Asili simu kwa hivyo kupo anapokea kule akaikata, nikatulia, nikamuona kama katulia vile vile. Nikajua hii taarifa sio nzuri lakini kana namsubiria anipe taarifa. Anarudi pale, anashika mkono, anaambia vipi, namwambia vipi, anaambia baba amefariki. Ah, kwa kipindi kigumu sana ise. Kaambia ah, kwa tunafanyaje? Anaambia usilia hapa hapa barabarani. Nikamwambia hapana, akashindwa kuvumilia, nikapiga kelele pale nyumba pale barabarani, tuko barabarani, nikapiga kelele nikaambia, mbona kaondoka mapema hivi eh, mbona aliumwa sana? Anaambia ndio hivyo ndugu wangu, tukarudi nyumbani, kuna chumba kile cha mtu wangu, cha mpenzi wangu, ukakaa pale. Nililia sana, nililia sana hapo. Imenikuta mimi sina hata shilingi 100 pia kama nilivyokuambia, sina hata hela ndani na kesho anatakiwa mtu anatakiwa kuzika, yani tunapewa taarifa ya kuzika ya msiba, anaambiwa usiku wake, kwa sababu amefariki siku ya Jumatatu, umeona, naambiwa siku hii ya leo, yani saa nane mazishi takiwa anazikwa mzee. Kafariki yaani mwaka mpya, mwaka mpya, siku ya mwaka mpya ndio hiyo hiyo, anatakiwa azikwe Ni tarehe hiyo hiyo moja, mhm. takiwa azikwe huyo, kwa sababu hali yake sio mzuri. Mm. Kwa unatakiwa kama nyewe kufanya mchakato wa kuja, tokeni saa kumi na moja hapo eh kumi na mbili mpate gari, mpande gari saa nne saa tano mwe mko mko Tanga. Kaambia sawa, ila ntapata wapi mimi sasa saizi eh? Kaambia blaza, akaambia kaka, kaambia mimi ntapata wapi ila saizi eh? Akanambia nenda kwa shemeji yako, kamwambia akupe shilingi elfu ishirini. Nikasema nashukuru, Kaenda kwa shemeji, kaambia shemeji, ni mabwana blaza, nipo elfu ishirini. Akaambia sawa, akanipa elfu ishirini. Nikarudi mimi nyumbani, nikampigia mimi mpenzi wangu, nikamwambia mzee amefariki. Ah, alisikitika sana kwa sababu alikuwa anamfahamu naye, aliumia sana. Kulikuwa na mdogo wake naye pia, nikampa taarifa, akapeana taarifa, akaambia ngoja nimpigie mtu wangu hapo eh, aje kupata mchango asubuhi. Nikamwambia sawa. asili asubuhi saa kumi na moja imefika, tulipanga wote tuondoke kwa pamoja wote, shemeji yangu alikuwa na dada yangu hapo, shemeji yangu pia aliolewa na dada yangu na huyo blaza yangu, wote tuondoke kwa mpuo. Lakini mimi nikupo na ngoja mchango wa shemeji wa shemeji yangu wa, wa, wa shemeji yangu wa, wa kule wa, dada yangu ananiua mpenzi wangu. ngali aliniambia usiondoke mpaka nije kupa mchango. Kwa ile nikanichelewesha mimi. yani dada wa yule mpenzi wako eh, yule ambaye mlikuwa mpatana. Eh, a ah, a ah, yule yule mdogo wake yule. Mdogo wake. Eh, mdogo wake mpenzi wake. Mm. Kanambia usiondoke, mimi nakuja hapo asubuhi. Kwa hiyo akachelewa kidogo, wenzangu aka wakaondoka. Mm. Sasa huyu blaza yangu mimi eh, huyu sasa huyu huyu kupo naye ndo akawa anatoa maneno machafu sana, anaambia huyu baba yako amekufa eh, una hata hata hisia una hata hata hata hata huruma eh, baba yako amekufa, tumepanga twende wote nyumbani wewe unakaa tu unakaa tu, nikamwambia nyinyi nendeni, mimi nitakuja. Lakini yule shemeji yangu akachelewa, akaja kama saa kumi na mbili na nusu hivi mm. akanipa mchango, akanipa kama elfu kumi nikamwambia nashukuru. Nipepe nikatafuta gari nikaenda zangu Ubungo. Ubungo kapanda gari, wenzangu ameshaondoka tayari, amesha ani wameshapanda gari saa kumi na mbili mm. wameshapanda gari wameondoka. Sasa mimi blaza zangu mimi akana nipigia simu na nitukana huko wapi eh, huko wapi sisi tuna tunafika tumeshafika Bagamoyo huko ah, maneno yakawa ni mengi kana nikosesha hata furaha mimi kabidi nikate simu kata simu nikazima mimi simu sababu alikuwa ananichanganya huku msiba huku maneno yake machafu alikuwa bananitolea kazima mimi simu niko Ubungo pale Kapa kata tiketi ya gari nikaambua gari inaondoka saa mbili gari kaja kuondoka kama saa tatu tatu na nusu hivi <clears throat> kapanda gari pale nimetembea gari kufika Bagamoyo likaribika. Kuharibika napiga hesabu limefika kama saa tano na nusu hivi Bagamoyo, Yaani limejitahidi yani hapo eti sasa niko pale, tumeshashuka uti sasa abiria sasa. Mimi nikatulia pembeni sasa, kana nimekaa chini nalia sasa, nimeinama hivi nalia. Tafanya nini sasa? Mida sasa hivi saa tano na nusu, saa nane na nusu atakiwa mimi azikwe mzee niwahi mazishi, nitawahi kweli saizi mimi? Nikakaa nikamfuata Konda, kaambia Konda, eh, mimi naenda kwenye msiba, babangu amekufa na kuzika mimi ni saa nane na nusu. Sasa hivi ambaye angalia, nenda kwenye saa sita saizi, nafanya nini? Akaambia sawa, ngoja nikaongee na Konda na Deva tujue tunafanya nini. Akaenda kumwambia Deva, mwambia Deva, akaambia sawa hii haina shida kutengeneza, tutamwomba Mungu tu, achana nayo kutengeneza. ni Niingieni kwenye gari, huu msiba mzito sana. Tuliingia wote kwenye gari, uweze kuamini, tumeondoka gari bado bado bovu, lakini hmm. tumeondoka na gari bado bovu pale pale paga Bagamoyo, ili wewe ukawahi, ili nikawahi mimi kuzika, kwa sababu ile <coughs> yani yule konde anaenda kumpa taarifa driver akasticha akasticha, mafundi wake akaambia funikeni si nini nini nini, pakieni tu Tutajua huko mbele ya safari. Tukipata tatizo Mungu mwenyewe ndo anajua. Lakini huyu hapa akawai kuzika. Jamani babake amefiwa, akafiwa na babake. Ah, kwa huzuni yani nililia mule kwenye gari nililia sana. Mm. Nililia sana nikasema sawa. <clears throat> Tunatoka pale. Gari katembea, ametembea na yule msela gari. Katembea, katembea saa tisa kamili ndio gari linapita pale, ndio nakuta jeneza la babangu liko nje pale, ndio uh, mashia wanaswalia ile jeneza mm. Kwa ulivyofika pale ile basi, kwanza kufika pale, kwa sababu barabarani kote kulijaa watu mm. Yani dereva kuangalia tu wale watu wakajua hapa ndio kuna msiba hapa mm. Kila mtu akawa anachungulia kwenye madirisha, kila mtu anachungulia kwenye madirisha, wananiambia pole pole pole pole, naambia nashukuru nashukuru. Nikasimama, basi likasimama nikashuka, nika Nikaa nakuja mdogo mdogo, lakini huku nalia. hapo. Niliposhuka tu kwenye basi nikafungua simu, fungua simu la kwanza kaka yangu akaniambia, wewe una roho mbaya, una roho ngumu, wewe ndio ulisababisha babako amekufa. Eh, ah, kaambia mimi nimesababisha baba kafa? Anambia ndio. Una hata huruma na babako wewe? Ah, kama sina huruma, angalia mpaka babako anaenda kuzikwa hujamuona. Wewe umemuona hata babako wewe? Ah, Nikaambia acha kusema hivyo. Mimi nimesababisha mimi mzee kufa. Anaambia ndio umesababisha yeye. Eh, huyu mtu mtoto una huruma yeye na hata na babako. Nikakata simu. Nikaenda pale paka paka paka kwenye msiba pale. Na kweli mimi sijamuona mimi mzee wangu kwa sababu kuna ile sheria maiti kabla ya kutolewa lazima kuna watoto wanaenda kwenda kumtizama kwanza kumwaga mara ya mwisho. Lakini sijafanikiwa hiyo kwenda kumuona. Mimi nakuta jeneza liko nje anaswaliwa ndio muda kwenda kwenda kuzikwa nimefika pale nikaambua njoo usimame hapa kwa sababu hujaweza kumwona baba yako tena, hapa ni siku ya mwisho. Nikasimama pale nikatulia, meshe wakasoma wakamswalia wakamaliza, nikapandishwa kwenye gari jeneza. sababu tulikuwa tunaenda kuzika, likupa mparefu, nikapakizwa na mimi kwa sababu nilikuwa aisee, nilikuwa nalia vibaya nilikuwa yaani nalia kwa uchungu, kwa sababu la kwanza baba zangu kunishambulia na maneno, la pili mzee wangu kafa, la tatu sijamuona ni yaani siku ya mwisho kwenda paka kwenye, kwenye kaburi linaweza linawekwa, nikateuliwa mimi hapa ndio niingie ndani ya kaburi niende nikamzike mzee wangu. Ah, Alikuwepo ngumu, Ah, alikuwepo ngumu maisha kwa sababu nimefika pale na nafusiwa niende niingie kwenye, kwenye kaburi nilishindwa nilishindwa, nilishindwa, nililia sana, nililia mpaka nkaa napoteza nguvu, yani mpaka watu wakawa nanibeba sasa, nanipeka kwenye gari yani. Hmm. Nguvu nilipoteza kabisa yani. Hmm. Basi wakamaliza kuzika, tukarudi nyumbani. Au kuingia? Sijaingia, nilishindwa mm. Yani nilishindwa kabisa yani sababu jeneza linafika pale, wanamtoa mzee, wanamwingiza ndani, nilishindwa hadi nguvu zilinishia, Eh, nilishindwa. Kwa sasa kufika nyumbani, tukarudi wote nyumbani. Sasa nilichoamini sasa kwamba mzee kweli alikuwepo ni mtaalamu, alikuwepo ni mganga kweli. Tumeshatoka makaburini sasa, tumefika mitaa ya nyumbani, tunasikia kelele ndani, mtu anapiga kelele. Ah, tumefika sasa pale Shangazi anapiga kelele, namtaka mwanangu, namtaka mwanangu aje hapa, namtaka mtoto wa kwanza wa kiti, yaani mtoto wa kiti, mtoto wa kwanza wa mzee wetu yani mtoto wa kwanza. Akiti ndo baba sasa. Eh, baba. Eh, yani namtaka mtoto namtaka mtoto wa kiti aje hapa sasa hivi. Sasa hivi namtaka. Ah, sasa watu tumeshajua mtoto wa kiti yani ni nani wa kwanza. Mm. Tukaenda akaenda kuitwa blaza yangu. Akaambia unaitwa huko kwa mtu kapandisha mashetani shangaza nani shangaza kapandisha mashetani unatakiwa wewe uende. Mm. akaenda pale. Kufika akaambia bwana huyo hapa Akaambia asante sana, asante sana, nipe mkono, nipe mkono, nipe mkono. Akapewa. Sasa wazee wapo wameshatoka hapo, wameshakuja, wamekusanyika sasa pale, wanasikilize kitu gani kina kina kinaendelea hapa. Akapewa mkono, akaambia nashukuru sana, wewe ndio kitu kitu ndio ndio mtoto wa kitu wa kwanza. Akaambia ndio mimi. Basi asante sana, asante sana kocha. Kuanzia sasa hivi kuna mkoba kaacha, kaacha kiti, kwa hiyo ndio umeambiwa, ndio atakiwa ulisi huo mkoba. Mm. Akamwambia hapana, sitaki. Ana, anambishia sasa, anambishia sasa e, mashetani sasa ya mzee sasa hayo ah, ya mzee kutokea kwa, kwa mkoba eh. Mm -hmm. Yaani ule mkoba ule mm -hmm. kwa ule mkoba ile mashetani ndio ilikuwa ya mkoba ule ya mzee. Sasa amepitia kwa kwa shangazi pale ili kumpa taarifa mtoto wa kiti wa mm. kwanza atakiwa alisi pale mm. ambaye ndo kaka yangu na mbo kaka yangu mkubwa wa kwanza mm. Akaambia hapana, siwezi mm siwezi. Akamwambia unatubishia, unatukatalia sisi. Eh, unatukatalia, unajua sisi wakina nani? Huu mkoba ni wa kiti. Eh, huu kiti mwenyewe alishapanga akifa tu mkoba ulisi wewe. Akaambia hapana, sitaki utatubishia sisi, natubishia sisi, basi utapata matatizo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa anapoongea ile, kuna kiruga chao mashetani wanavyoongea mm. kwao, hatuwezi kuongea kama sisi hivi tulivyo yani mm. eh, kuna kiruga yenyewe wanaongea ma, ma, ma, majini yenyewe akipandisha majini mm. Aka, majini akaondoka pale mm. kuondoka sasa, blaza akawa analia analia, anasema mbona mzee unanipa mtihani, mbona unanipa mtihani nini? Sasa shangazi kutoka ile majini pale sasa mm. anamkuta sasa mwanae analia Ambe unalia nini? Shangazi kuelewa. Eh, elewi kinachoendelea. Unalia nini mwanangu? Eh, anaambia hapana, hapana, amwezi kunifanyia hivyo, amwezi kunifanyia hivyo. Akana kitu gani kinachoendelea mpaka sasa? Shangazi sasa kila kinavouliza ile maswali apewi kila anapoulizwa maswali yale apewi, akabidi apandishe tena. Akaambia kwa kiti, kaona tulivyo tulivyofanya hivi, tumemwonea tulivyofanya sisi, tumemwonea hivyo, basi haina shida, na sisi tumegaili, na kuanzia sasa hivi hatuwezi kumjua na hatuwezi kumfuatilia kwenye maisha yake, na huyu kuanzia sasa hivi atapata shida tu. Ah, wazee walivyoona hivi mm. Shangazi ni akapandisha akapandisha tena sasa. Ataje kiti ndio umemwonea ambaye ndio huyo kaka yako. Eh, akamwambia tayari kashapewa dhamana ya kuitwa kiti. Eh, sasa boy, sasa eh, ni eh, boy. Kiti ni, ni mtoto ni mzee. Mm. Boy ni mtoto. Mm. Akaambia boy kwa tume tume tume tume tumenaniliu tu, tumeamua tuko tume, tume, tume, tumempa tatizo ni kubwa kwa tumeona kwamba yeye ndio ajutie sasa hivi. Basi kuanzia sasa hivi tumeshaachana naye na atapata matatizo mwanzo mwisho, na hata akienda da, hata akienda huko safari yake kwenye kazi yake hawezi kupata kupata maisha na hata kazi yake hawezi kufanikiwa. Wazee wa pale wakaona mm -mm, itakuwa ni tatizo, hata mfungia riziki. Eh, wakaanza kuomba pale, hapana, huyu ni boi tu, aelewi kitu chochote. Akamwambia hapana, hapana, hapana, tumekasirika, tumekasirika, kwa nini boi analia? Eh, ah, akawaomba wazee, wakaomba. Ni, ni huyu kakako kulia kaka yangu kulia, yani kukataa kukataa ule mfuko wa mzee na kulia. Sasa shangazi limalini alivyotoka sasa anamkuta mtoto wake analia. Ana eh na eh. ah, ilo mara kwanza alivyonaniliwa alivyo ile madini alivyotoka ya mara kwanza kwa alipomkuta kakake nani mwanae analia ndo akabidi aoje analia nini akawa pati maelezo na akapanisha ile mara ya pili. Mm. ndo Mm. akawa sasa sasa hiyo mara ya pili ndo amekuja kwa ukali ile madini. Kwa nini boy analia? Eh? Sisi kwa sisi tuna makosa sisi. Huu mfuko tumeambiwa sisi tumpe mtoto wake wa kwanza ambao ni boy wake ni wewe. Kwa nini una, tuna, tunaona kama vile tunakupa mtihani? Eh, kwa kwanza sasa hivi hatutakufuatilia. Kwa wale wazee wakaomba pale. Bana samahani bwana akakosea, akakosea, akakosea, mwacheni, mwacheni jamani atauchukua ata mfuko. Blaza akaambia sitaki. Hmm. Akaambia na kukataa Akaambia hapana kubali. Akaambia kubali utapata matatizo. Kobe akakubali, lakini akawa analia, akakubali, lakini hajakubali kwamba kwa moyo wote, akubali kwa shingo pande, ili asije akampatia matatizo mm. eh, akakubali. Eh, imagine wakaomba pale, akaondoka kuondoka. Shangazi yangu kutoka hapa, namkuta mwanae bado analia, ya nini? toka akaelezwa story kwa sababu sipomweleza anapanisha tena, mm. ndo akaelezwa tu kidogo stori, akalia sana shangazi kwa mimi ndo tatizo. Mimi ndo tatizo mimi. Nisingekuja hapa kwenye msiba yani. Yani nisingekuja ningeenda huko huko yani. Mbona nampa matatizo mwanangu? Mbona nampa matatizo? Shangazi sana anasikia tena uchungu yani mtoto kafiwa anitume, amefiwa na baba yake. Alafu anamkabidhi tena matatizo makubwa. Mbona mimi nisingekuja kwenye msiba? Mbona matatizo mwanangu anampa makubwa? Mbona matatizo makubwa sana mwanangu? Sasa asa pale wakilia tena msiba. Anza yaani kama upya, ni kila mtu kwa tunalia pale, atuelewi Kakaa kitu ka wakakubaliana kubaliana, lakini mzee blaza kila kikaa analia, kila kikaa analia, afikiria mtenda kuweka wapi mimi mfuko eh, mbona matatizo haya eh, mbona matatizo nikabili sasa. Mimi nikatoka nikasema, ah, kumbe uganga oh, mzee, kumbe ni kweli eh, mimi nilikuwa na uzalau, kumbe kweli bwana. Ah, sasa kicho kinatokea ule mfuko pale nyumbani ulikuwepo. Brother akasema mimi siwezi kwenda nao mjini. Eh. Huu unatakiwa uende kwa kaya hata kwa wajombani huko. Eh. Kwa wajomba huko eh. Mm. Hapa huwezi kukaa hapa nyumbani. Kama ni ma, ma naniliu mamilamila si nini tutaenda kujua huko huko kwa wajomba, lakini hapa mjomba hapa akiondoka atakiwa ondoke na mfuko. Mm. Lakini umetoa masharti usitumiwe na mtu wowote mm. bila kutumiwa na mtoto wa familia mm. yani kati, mtoto, mtoto wa familia ndio atakiwa utumiwe ili usaidie familia mm. lakini asitumie mtu wote ukamfaidisha yeye mwenyewe mm. sasa wale wanachukua ile ile mifu, ule mfuko wanaenda kutumia kwa sababu kuna vitu vikubwa mule kwenye kwenye mfuko ule. Kwa sasa mjomba pale alivyotoka pale akakabidhiwa ule, ule mfuko mm. eh, akaondoka nao, lakini makusudio yeye asiende kuutumia mm. ani asiende kufanyia tiba kwa mm. watu wengine mm. aende akauhifadhi tu mm. yani usitumike wala nini, aende akauhifadhi tu mpaka mtoto wowote wa kifamilia aende akauchukule mkoba mm. ili uweze kutumiwa. Hisi eh, umenielewa? Mm. Kwa sasa yule mjomba alivyochukua akaenda kufanyia kazi, kaenda kushirikia watu yani, bila yani, kaenda kuwaugulia watu yani, kaenda ku, wateja wanakuja waugulia yani, ule mkoba kukutumia ule mkoba wa mzee. Sasa anafanya anajuaje wakati yeye avimu? Yeye ni mtaalamu naye ah. eh, yeye ni mtaalamu, ni mganga sasa kama ni mganga na uganga wake, kwa anachukua na waziada. Ule ule ni ule anaangalia ule una, una, una vitu vikubwa mm. kuliko hata wa kwake. Mm. Kwa anafanya kuchukua. Yaani yani mteja anakuja ana tatizo moja bana, mimi nataka kazini kwangu mimi labda na matatizo na bosi wangu. Mm. Iko hivi. Na matatizo na bosi wangu. Ah, sawa. Kwa hiyo nataka mimi bosi wangu mimi anipende. Mm. Anachukua ah, katika uganga wangu mimi hiyo dawa mimi ya kumfanya apatane na bosi wake, mi sina mm. dawa iko kwa mfuko huu hapa mm. kwa anauchukua ile mfuko anautumia mm. ile ile anaipata anafaidisha familia yake mm. ndio madhara yanamkuta angefaidisha familia yake, eh, lakini pia hivyo hivyo umekataza Mm. Yaani asitumie mtu zaidi ya mtoto wake, yaani familia ya mtoto wake katika zizi, yaani labda tutumie yani. Leo tukipata mm. chochote ndio tunagaia mama hiyo bana hiyo hiyo inasaidia yani katika familia yake mzee. Mm. Lakini sasa yeye katumia, pia alimkatazwa asitumie, lakini anatumia pia hivyo hivyo anafaidisha familia yake. Basi wakati wa kutumia ule mkoba ah, mtoto mtoto mtoto wake mjomba akawa anaumwa mm. eh, kuumwa shangaa anakonda eh, tatizo ajidulikani naye ni, mta, ni mganga, mganga, au, ni mganga au ni tatizo naye mm. Lakini baadaye akafariki. Eh, ikaja tena mara ya pili, mtoto wa pili tena akaa anaumwa akakonda nini eh, baadaye akafariki. Mjomba ndo akampigia simu Gaza, akamwambia ndio chukue mkoba, lakini hatujajua kwamba tatizo ni mkoba ama ni matatizo ya Mwenyezi Mungu tu yaliyotokea, lakini tulikuwa hatujafahamu hilo. Mm. Lakini akampigia simu Gaza akaja akamwelezea akamwambia basi sawa, akachukule mkoba akampelekea mjomba mwingine. Yaani kaka mkubwa akachukua akachukua mkoba ule akampelekea kwa sababu alikuwa eh, sababu alikuwa hautaki tena. Akampelekea mjomba mwingine. Mhm. au mwingine kaa nao naye na akamba masharti bana, baada ya muda njoo chukue mkoba wako bwana. Mm. Mimi siwezi kukaa nao hapa. Wewe umeambiwa utumie wewe. Mm. Kaambia basi sawa. Mjomba anayepelekewa sasa eh, ndo akamwa ni mganga naye ni mganga naye. Akaambia mm. sawa mjomba, karudi. Naye akatumia na yeye mkoba mm. eh, kama vile alivyotumia mjomba wa kwanza mm. Kwa hiyo kilichotokea nacho ni hivyo hivyo, watoto mtoto akafa mmoja. Ah, akaona ah, mbona sio kawaida hii eh, mm. Akabidi ampigie tena blaza bana, njoo chukue mkubako, kwa sababu hali ile wakati tupo tulipokuwa tumeadia kuja kuchukua mkoba na sisi umesha ushafika, njoo chukua. karudi Kuhudi akaambia bwana, mimi mkoba amesutaki. Kwa mimi nifanye nini? Akaambia hapana, nataka kuchukua kwa sababu ndio nakuteua wewe kaufanyie kazi. Akaambia basi sasa kama mimi nataka niuchukue, naombe toleni vitu vyote vibaya huko ndani kwenye mkoba, kwenye mkoba, Yaani vyote yaani, unaona vibaya ni yaani, huko kwenye mkoba, nitoleni yani Mm. Mimi niende nikawahifadhi kwa sababu mimi nataka niuchukue ni, ni mimi. Mm. Nitoleeni basi vile vitu vine vine vine sema hivi ni vigumu au ni vizito yani. Naombeni mnitolee. mimi Mm. nitanipa mtanipa ruhusa mimi nichukue mkoba. Mm. Kaambia sawa kama ndio hilo ina shida. Mm. Basi wakatolewa vitu vibaya vyote, yani vyote unavyoona hivi vibaya. Eh, ili akaanze upya mwenyewe kama anataka kwenda kuanza upya akaanze upya. mm mm, kwa katolewa vile vitu vibaya yani vine vine usuhusu yani mambo mambo yani kwa mfano ni mteja anataka sije ukamfanyia kitu gani cha cha cha labda uka akaamue mtu sijui nini kwa vyote vikatolewa mm. kuhusu hivyo vitu vibaya yani nasemea mm. kana sio ushanielewa hapo mm. ndo ndo akachukua blaza ndo akaja nao nyumbani mjini mm. kwa lakini vile vitu vibaya vyote kwa sasa yuko pale tu nyumbani mm. kwake kwa sasa kama ni vitu vizuri ndio ana, ana, ndo anaoteshwa muda usiku bana, kachukue mafuta fulani eka hapo, e, kachukue dawa fulani eka pale, kachukue kitu fulani eka pale. Kwa hivyo vitu vizuri ndo anaviunda mwenyewe mm. E, taratibu taratibu, lakini uko pale nyumbani mm. E, kwa sasa imetoka hapo tena karudi mjini kule mjini, tumemaliza mazishi, tumeshamaliza mazishi kule tayari, tumerudi tumefika pale nyumbani, maisha yakaendelea mtu wangu mpenzi wangu aka kipindi kile mpenzi wangu akawa ananisumbua kweli, yani hata kuja mjini hataki, nikimwambia njoo basi tuishi wote hataki. Ah, changamoto zikawa ni nyingi. Baadaye akaja mm. kuja kaambia, sasa sikiliza, nisi mambo mengi wewe ushafanya kwa mimi shida yangu moja, mimi nataka tufunge ndoa, yani sitaki tena chochote, mimi nataka tufunge ndoa. akanambia sawa, fanye taratibu. Kaambia baadhi sasa, mimi kaambia baadhi zangu kaambia baadhi nataka nifunge ndoa na huyo mwanamke. Akaambia kama mliziana sawa. Mm. Mm. Akaambia poa. Akaanza michakato blaza. Akamfuata mzee wake, akamwelezea, akamwambia basi sawa. Mm. Kama miliziana mimi natoa ruksa kwa sababu alikuwa Mkristo. Yeye familia yake ilikuwa Mkristo na Mwislamu. Mm. Kaambia ah, basi sawa. Kama kalizika kubadilisha dini sawa. Dema kalizika. Mm. Kubadilisha dini tukafunga tukafunga kwanza kabla hapo Alivyorudi hapa mm. akapata ujauzito mm. ishirini akapata ujauzito mwezi wa kwanza ikupo na changamoto sana, mpaka ikupo na changamoto sana, muuzauza na ile ile nyumba tulipohamia pale sasa ya kwake, ile ile nyumba sasa tulipohamia pale kwake mm. ni nilikuwepo na muuzauza nayo mm. nikienda kazini nikirudi namkuta mwanamke ndio mimba yake mwezi wa kwanza mm. eh, mwanamke hali atoki nje aogi muda wote, yeye ni kutapika, ni kutapika, ni kutapika tu. Siku ya mwisho paka akaniambia nipeleke kwetu, kama vipi nikafie nyumbani. Alikaa pale nje, alilala mida saa nne, mimi hapo narudi saa tano tano saa sita sita kazini. Kuna paka akatoka juu ya nyumba huko, papa akaja kutua kwenye tumbo lake, akamkojolea akamkojolea mkojo kwenye sura hmm hapo ndo tumbo mwanzo mwisho linamuuma linamuuma. Kurudi akanaambia mimi nasema mimi nitakufa hapa na nikifa mimi utakuwepo matatizo. Kabla sijaoa sijamoa, nilikuwa naishi naye tu hapo, anaambia nitakufa, nipeleke nyumbani. Nikamwambia mbona mapema hivi mpenzi wangu, ndo kwanza ndo mwezi mmoja huu nikupeleke nyumbani, subia basi hata miezi mitatu minne. Anaambia ah, nipeleke nyumbani. Kasubia miezi miwili kama miwili na nusu, tukaenda kliniki takiwa kuandikisha kadi nini? Kaambia basi sawa, ngoja nitafute pesa pate mshahara ende nikupeleke nyumbani. Ambia asante. Kapata senti kangu nikamsafirisha. Wow. Akaenda kwao. Kule kwao ndo changamoto ndo kule kule nao mauzauza ndo nikasa ndo hivyo hivyo yani. Ikamfuata wewe. Ikam, yani kule ndo alikuta mimi naisi pia. Mm. Yani huko ndo alikuta. Kila siku anaambia tumbo linaniuma, tumbo sijui nashindwa, miguu inavimba, sijui sijui mikono, si tumbo sijui linaima, maziwa yanavimba. Ah, Nikamwambia huku tumetoka changamoto, huko napo umekuta changamoto kitu gani? Anaambia bora niko niko huku, hata nikifa huku sawa tu, lakini nimeshatoa mzigo kwako. Nikaambia usiseme kuhusu kufa, kauli ya muombe Mungu. Akanambia basi sawa. Kaishi mpaka miezi nane, ili tumbo naambua ni kubwa mpaka manesi wanaenda kumpima na kuambia mtoto mapacha mm. akitembea na anavyosema ukitembea yani tumbo liko umu yani mpaka mm. mtu anashangaa ili tumbo gani lakini Mungu Mungu Mungu anaambia si wasimani. siku ya, ya, ya, ya kujifungua kwake wala hajafika na nileo. hajafika hospitali kafika njiani uchungu umemfika mtoto kajifungua salama na mtoto ni mmoja tu lakini tokea hapo matatizo akaanza kuanzia kwa mtoto, sasa akatoka kwa mama akaja kwa mtoto mtoto anza kuumwa hapo, umwa kweli kweli. Kapigiwa mimi simu hapo, nikaambiwa mwanao analia, nikamwambia sawa. Baada ya miezi mitatu mimi nikaenda nyumbani, kwenda nyumbani kankuta mtoto kweli yani. Kufika kwanza, taarifa nilipokuwa nafikishwa tu, kwanza kabla ya kuondoka hapa, kulikuwa nakaa kwenye hiyo nyumba dada mmoja akapandisha mashitani. Kufanyia mashitani, mida saa nane usiku akanifuata mpaka kwenye mlango wangu, akanambia, akanigongea kwa nguvu, nusu akuvunja, nikafungua. Akanambia, wewe una mpango wa kwenda nyumbani kwenda kumuona mtoto wako? Akaambia ndio. Akanambia, sasa kuanzia sasa hivi ukishafika nyumbani naomba umhamishe mtoto kutoa pale kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa, kwa anapoishi ukampeleke sehemu nyingine. Ukimwacha tu mtoto wako umemkosa. Nikaambia sawa. Nikakaa kama siku tatu, nikaondoka zangu kenda zangu nyumbani kwao kule, nikamkuta mtoto lakini nilipo walipopata taarifa kwamba mimi naenda tutaka akaacha kulia. Fika pale nikaambiwa bana, kila mtu ananiangalia. i Aisee, mtoto wako kacha kulia ulivyosikia unakuja. Kila mtu habari ni hizo ni hizo ni hizo. Mimi nikamchukua mwanangu nikamwambia, wewe mtoto wewe, tangia ulivyozaliwa, acha kuzaliwa, tangia kwenye tumbo la mama yako unasumbua, mpaka leo unasumbua. Kitu gani kinachokusumbua wewe mpaka sasa? Niambie. yani naongea naye kama ni mtu mzima vile. Mtoto anitoliatolea macho tu, anitoliatolea macho. Namwambia mimi ni baba yako, mimi baba yako nimekuja kukuona, na kuomba nikiondoka hapa sitaki tena ukalia mpaka utaporudi mjini. Anatoliatolea tu macho, anitoliatolea macho. Nikamaliza pale, nikamwacha pale na kweli tankia mimi ni niwepo pale alialia paka mimi naondoka. Nikaenda zangu kwa mama, mama nikamuelezea, akaniambia atakiwa aje huku eh, kwa sababu mtana wangu ulikuwa namwambia aende kwa mama hataki kwenda, akaambia mpaka uje kwetu uonekane. Kwa mimi nilipofika nikaambia sawa, mimi naenda zangu nyumbani. Kwa hiyo natakiwa uende kwa mama. Akaniambia sawa, bora umekuja, mimi nitaenda. Nimefika kwa mama nikamwelezea, akaambia mwambie aje mimi kodi zangu da. Kodi zangu da nikakaa kama wiki moja. Mtoto akaanza kutoka na mapele huko nikaambia anatoka mapele kwenye kichwa, mashilingi shilingi kwenye sura. Paka sasa anatoa harufu yani mama yake mwenyewe anakaa naye mtoto ananuka, ni mtoto huyu ananuka, yani hata mtu kumfuata ilikuwa ngumu. Nikampigia mama, nikamwambia mama, ye, eh, unakumbuka siku moja nilikwambia kwamba kuna kitu kili, niliambiwa hapa, kuna mtu aliniambia kuhusu mtoto, akaambia ndio. Basi mtoto ule anaumwa mbaya, akaniambia mtumie nauli mtu wako aje. Nikamtumia nauli, akaenda kwenda ile akaenda kupewa dawa dawa za kienyeji, ile alikaisha tukagombana mimi na yeye, takiwa yuko pale nyumbani, akarudi tena nyumbani, akafunga shua, funga shua dawa, akarudi nyumbani na mtoto, na mtoto tena kurudi nyumbani, zile dawa anafika tu usiku wake, zile dawa zime zikaja kuchukuliwa usiku, kivipi yani zimechukuliwa kimazingira ki ya kutatanisha, yani yaani zimepotea tu. Asubuhi anataka kuinuka mpake dawa zimepotea tu bila kujua mwenyewe. Tena akakuta vikopo vingine viko nje huko mm. havina dawa na nini, akanipigia mimi simu Kaambia dawa aliyopewa zinapotea. Kaambia unamwambia nani wakati nilishakwambia usiende nyumbani kwenu? Kwa nini ulienda nyumbani? Anaambia ah, tumegombana. Kaambia sawa, chochote chochomkuta mtoto wangu utanieleza. Kaka kama siku mbili akaanza tena mapele tena, akamwomba mwenye babake mzazi nauli, akaenda zake jijini, akaenda zake nyumbani kwa mama, kaenda kumfanyia tiba kule, alikakaa sawa, nikamrudisha mjini kunirudisha mjini, nikakaa naye naye kama miezi mitatu mimi ndo Ramadhani imekaribia nikamwambia mzee, nikamwambia brother, mimi nataka nifunge naye ndoa. Kaambia ina shida. Kafanya naye mipango ya ndoa, kafunga naye ndoa. Kwa maisha tunaishi sasa hivi hapo. Nikurudishe nyuma kabisa. Wakati unazaliwa unakuta baba yako mganga wa kienyeji, ukawa msaidizi wake kwa kipindi kile maisha, ugumu wa maisha kwa kufanya ukaamua kuondoka na baadaye ukaja Dar es Salaam ukakuta mauzauza, ukiwa unajua baba yako ni mganga na haukumwambia kwa kipindi cha zaidi ya miaka miwili. Kwa nini? Yaani yani kwanza nilikuwa nashindwa nimwambie, kwa sababu unajua aweze kunisaidia kwa mafikio yangu mimi, na alikuwa naamini kwamba aweze kunisaidia mm. ndio mm. maana hapo nyuma nilikwambia nimekuja kuamini, siku anafariki na shanga zangu kupandisha mashetani mm. nikuja nilikuja kuamini, kumbe mganga, kumbe mzangu ni mganga. Lakini mbali na uganga wake, hata angekuwa sio mganga mm. baba ana nafasi yake na kusema utu uzima dawa mm. pengine angekuwa na nafasi ya kukusaidia hata kama asikuwa mgeni. Ni kweli, lakini nilimpa taarifa mm. nilimpa taarifa miaka miwili na eh, Ah, kabla ya miaka miwili lakini nilimpa taarifa kabla ya miaka miwili. taarifa anakuambia mbona hujaniambia siku zote eh, nisikie kwa watu. Ni kweli. Maana ulikaa muda mrefu bila kunipa taarifa. Ni kweli. Sawa. Sababu unazo mbali na hizo. Sababu ah, nilijua anazijua lakini mimi, mimi kosa langu kumpa mimi taarifa, lakini yeye alikuwa anazijua kosa langu, ndio maana kanalaumu yeye kwamba kwa nini hujanipa taarifa, japo nazisikia kwa wengine, kwa nini hujanipa taarifa, lakini likiri mm. eh. Na kwa kutokumpa taarifa huko ambako wewe unakiri pia ni kosa lako eh, ni kosa langu e, ilipelekea yeye kukusaidia au alikuacha tu kwamba mpaka ambapo ulivyompa taarifa kwa sababu katika maelezo yako baada ya kumpa taarifa alikwambia njoo nyumbani mm. na ukufanikiwa kwenda mpaka Mozambiki. kwa kipindi ambacho akiwa kule alikuwa na uwezo kukusaidia ukiwa huku au ilikuwa ni lazima kwanza uende nyumbani? Ah, maelezo alikuwa ananiambia anakuwa nakusaidia. Alikuwa alikuwa anakusaidia. Eh, alikuwa ananiambia usijali yataisha lakini nakusaidia lakini ungekuja ingekuwepo vizuri zaidi. Kwa alikuwa anakusaidia akiwa huko. Akiwa yuko huko. Mm. Lakini akaniambia ukija itakuwepo vizuri zaidi. Tofauti uliiona? Tofauti ilitokea kwa sababu kipindi mi natoa taarifa ndo ndo michakato naye ya kutafuta chumba nayo ndo ilikuwepo hiyo iko mm. iko mbioni e, kikawa nimehama kwao changamoto tena kule nikawa nimeachana nazo. Ila wakati unaingia kwa kwa shemeji yako na huyu dada yako kwa mara ya kwanza, mm. dada alikuvuta pembeni mm. akakwambia hapa ni mjini, alikwambiaje? Akanambia hapa ni mjini, unachokiona nyamaza, nyamaza. Kwa mtu yeyote yule, binafsi mimi ukiniambia mm. hivyo, mm. hapa ni mjini, unachokiona nyamaza mm haukuanza pengine dada anayajua haya mambo kiundani zaidi? Ya, yaani na nilimuuliza na akaja akaniambia, akaniambia alikuja kukuambia nini? Akaja kuniambia bwana, hapa tunacho tunavyonionea humu kwa mwenye nyumba humu ndani mm. ni, ni, ni, ni sio mtu mzuri mm. eh, kwa sababu kila siku humu ndani kuna vituko vinatokea na mm. ukimuuliza mwenye nyumba na ukitaka kuoje tu anaweza kukufanyia kitu kibaya. Mm. Kwa ndio maana nilikuhisi hivyo. Yaani nilikusi hivyo sije ukaja kuongeongea. Mm. Ndio mm. maana aliniepushia na maisha yangu mwenyewe pia. so kwamba yani alisababisha mimi niseme kwa sababu ningesema labda ningeongeaongea ingekuwa na tatizo kwangu. Lakini alinisii kasema sawa. Kumbe na alikuja kuniambia kwamba bana shida iliyokuwepo ndani huko